我不懂中国文化，因为我皮肤白吗？人家好像以为一个刚出生的汉族小宝宝都比我懂中国文化，我哪儿不懂啊？你说清楚一点吧。